محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل يا رب صل على محمد أشرف بدر في القول أشراق يا رب صل على محمد يا أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب يا رب صل على محمد صادق الصداق يا رب يا رب صل على الأصداق يا رب يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل على وطار يا ربي صل عليه وسلم صلى الله عليه đời ngọn đời 什么的，我忘了。 الله يا سلام يا الذين هم في إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Thank you.